yakikubulira litrali mu mukitwala litrali these people have failed mm. nanga abaana bange babiŋŋamba oba lwabadde nnaku ki owemulago n'ayogera ebya coronavirus mm. owomugundi owomusitekanso n'ayogera n'omuwala akulira forest authority nebaga dadi goba defendinga nebaga no there are two factors may don't believe in those things one kati okwogerera ekitongole olina uh, okubanga olina degree ya public relations tu oyinza okuba mikisinga ngaono mutoolo ono muji why dont you explain o, kubanga eh, lwaki e, tuzze ku issues akatabona kawandika 212 invisible hand mm. nembagamba nti president museveni okuva mu 8619 nobody looked at the shape of their noses we even had powerful banyarwanda mu bifo ebyamaanyi lwejema twamutegerawo nti munyarwanda e, gundi eyali eh, eh, eh, head of medical services bayingana weze munyarwanda his excellency paulo kagame yali luddawa musemwayi nga munyarwanda wagent the country complain country ecomplaininga ah, nga nga tutandise okutambula nebagaa nti abanyarwanda bangi basi egenda basi terina betwala basi ekoze olukabyanimaana ze wano okulambula luweeru mm. abagae nti rwanda eringa ejirasi eyajjula ezika rimu ili mwa kagera national park lisi nga banyarwanda chikumi abakomawo bamusaba passport mm. abantu aba banene baganti na wandika mukatabo kangako nemba gamba mukano akakundi mm. na bawandikira nemba ganti kasamula bakazu mafia yefula akazu kuwondi we machi walinga mm. ne yekweka mu tribe gwe bawo gula amata agabanya nkolete yakatwala gugada ono e, eno gundi eno egonde eh, artificial quarantine gye batekawo eyemyaka etaano ente zabaki olina atekawo quarantine yabba ente zabanne abalunzi bente these people are not selective mm. thiis not tribalism here but because the, the, the mafia ganga has been cornered era oyo omusajja akyogera omukiga nti mu meeting yaabwe n'abagamba nti mwe ku akawunti zammwe tekuli atalina milioni kikumi ekya dola mutuwaki njagala kwesimba wajja nno mukampalanjagala kwesimbawo sirina na sente fomutuwadde ki am not talking this because you say amwe mukiga amanaluka nti mukiga anti ekitegeeza eh, eh, bali bali ku group interests bukenya yatula ne kuteesa nga yivaisiwe nga mbabazi kwali nga ne kayiwula kwali the only person who refused to serve on the chogamu committee was otafiri baalwanirako okay. balwana nabagamba nti kasola bahausi galo ngaayumba ne house boy tekinaaba tekikolaki linda lubuto baba buzabuzaggwe abaganda bagaa nti olaba geerwanyalwanya nga gagala kulya agaba kasagagira gati negeerwanyalwanya getegule gaba ganoonya kyakuluma these people are the same don't gland don't gland kakati nze nze nze nkola analysis ku bintu waliwo ekintu kati kyebasaculati nga kyali wodda nti abayima batuula tujja kufuga emyaka ataano batuula lwakitula hmm. when you analyze that risit they fail out long time ego njakairima is date simanyi mwali mwani bano ekibalema so bwe tuba tusoma mm. analysis mm. Eh, ekikyo kyoleeta kyennyini kyentula wansi tebabalina ntamalira bwe baali baplaninga nga bwe bagamba m not eh. uh, qualifying kyoyogerako ekyo naye bwe baanga baplaninga nga bagambaijja eh. kufuga emyaka etaano tebalina ddagala eriga nti tulijja kufa kati bwe bafa abaaaaaye nga gwolowooza nti ekintu ekyo kiyinza okubeerawo ekintu ekyo kyafuluma bwini byanyuma atabukedde gavumenti yasoko kuchita and you don't know mm. nti abasajja bano bayina ba expert mu mafialism bagambye nti ffe oyo lutwama talina sente kuffe ffe tulina amawulire kasa tumugjawo netekawo omuntu omulala oba guyinza nemumugjako ffe tugenda kuba mukube sente anaziggyawo bombardiment bombardiment bombardiment naye nga bagala okuleeta waya zamasanyalaze waya zamasanyalaze eziriwo kati za aluminium zimala emyaka etaano nesatu enyumba zigenda kukwata muliro even in media ninspection Eh, abobaki abantu abagala okusikira mu nyumba z'abanyankole boba inawo wayandala zote zijja kukwata mulode baleme mwabba sente z'abayimbi lagaddi ono muwala mukagundi komawo omala okunyonyola sente mbu nsero sengenze mukal waliyo zijjawogo mukagumbi sente zikukola mukalu waliyo zijjawo ebintu bino byonna ebikolebwa embeera eno nga bwefaanaga eggwanga lyebisidda nti byonna buli insitutioni yona bagenda okuterekakati pulezidenti yaleesa akakiiko akalala omuntu yenna addawo tagenda kutandikamayumba oh, oh. bajja kuyiwa mu luguudo abantu babadduse baba manyi ee bajja kuduka anti nkugambye nti baba koze kubuli muntu yenna kubanga bali tebali selective olesa e, e, waye mfu e. Eh. odidde amasanyalaze bilioni kinana presenti zaataddeyo ozibye omanyinche bakoze aba babbye sente ezo era bebaleeta ba mp ah, ah. era bateeka sente mu bibiina byobufuzikankubuulire nabagamba nti fe ekyo tukimanyi mu trade union mu trade union omuntu ajja wano n'asaba omulimu eminisiri wa dana agumuwa mm. ine hambo we nasanyuka nyu kakati agenda okumala omwezi gumu isati sagitating ntambu zebigere sina na sente zindita kubanga kati ama, ameze that's why for us in trade union we say nti atali ku management abera ali ku management abera mu trade union mm. nemba gambe ekyo kubiri nti katonda yaje natukolera omutima gw'omuntu there is no equipment that can tell you what somebody the mind of a person mm. omuntu yenna ayagala freedom people want freedom mm. omusomesa bwakusomesa obulungi feria aga nti yatukubanga emiggo fate tupraising abapraising mm. abantu bonna tukita lusifa siole akuyambye okujja mu buyinza president museveni yagenda nga mbabazi tuli mu direction n'ateeka abaana emabega mumboli abantu byeboogera ku mbabazi tebajja kumuwa kalulu mbabazi teyefuukira museveni tukirira lusifa siyoli twakijja mu lusiferi teyali malayika mulungi nnyo muggulu n'ajemera katonda omuntu gwokoledde ekirungi akusasula bubi nti dosantos hmm. olowooza kwatira noomusajja pulezidenti obuyinza teyamala kubala basikanga bana dosantos eh, mwangola mwali teyaddukira spain abaana be tebali mukkomera wade eyalekera e, e, bwebavuganya neyali katikiro wesali sali olwamala okukwata obuyinza yakolaki baana bawade beyakuba mukomera wy era nkibagamba nti mubusika nebwoba oyina baana abaana fe abalina amaka ga movement nsobola okubeera omwana esimu nemugamba nti mama we wegende mulwadde nendaba tayimu gyatwala yefamu arawundi okuba mama we waali eh, nga tigyali mulamu nimukubira simu negandi genda genda emulago mama oba mtute mudwali atenze ndi wala mm. kakati ne manya time oba yagenze eyo oba tagenze eyo kakati ne kimanya nti oyo mutima gwe guli kuchi kunyina atamwagala eshi we mm. we very wait nenga tukola gambling kakati bande banakwata aba baka ba parliament obujozi bwabo bubagobeza kukusasira obujozi obuleso no musajja kubanze namulaba ni tv ni ya karo jijako wabana <laughs> wakiri wakanti bada wabati faisa bamwene mwaka nse siri imu baamu goza tisingol sango mwana wanyu njaga imu waka ichikola ato kujirima hii buli mtu wabere wone njaga ibikola nga bibiti advisor wa president I think even the president in the middle realized ntibari ba babubi bari ba mubba bubi waini hadi bebari ba mkozesa ina bubi waini bebamu leta bebe njini babireko msefe nichi sente tugulayo ono tugulayo ono tugulayo ono kubanga baini senti ee ba minister ba president msewe yes chewa tugamba ee abeto ili president msewe nkugambia na baga ama nze ndiku likodi nti bobe wae ninga tugenzo ukulonda nalabu msaji wa amani nga ine kutia ya senti ajamu emi tuwale etanu etanu gandhi vote bobe wae talibari is against them mind yomu ntojitegera uinzo kubela kumbaga yongo labalu mberu bemi isoku kama na guoga chogama nti omusajja atta mukazi we oba omukazi atta bbaawe baba tebabeerako bamukwano hmm. eh? lava ebeera ku mbaga awo singa okumyawo ebifaananyi byabwe ne vidiyo nga bekesi nga bafukamidde paka okufa lekutwalukanya <laughs> yabaga nti paka okufa lwendi kuleeta netwalukanya buli ebiranga abakuba birane baba nayoola abantu nebabatwala mu parliament erudeer against them because bajozi political landscape tamale nga bogiraba kakati hey. Eh. kangendeko mu kibiina kye kya nrm kyotoyagala hey. Eh. Eh. okyogera president hey. abantu bonna bebayita abakadde hey balemeddemu hmm. kakati nabalala abazeolaba nti bonna bali when you see somebody advancing obuvubuka is stupid and lacks reasons ogenda bavuma bono bamaleyo yes kuba kati bakozesa ati chenkubulira buli omwako za chawo tuina omusajja abavuka tuina tuina tuina omwami bamuyita gonde sekizivu yali mukono eyawasa nalugo basingala mu parliament sekizivu was young man yakyusa olugero lw'abaganda nti obukadde magezi naga nti obukadde busiru takubulya kyamukaddiya ng'avuma kawere eh yali chairman we mukono kawe ye uru lugero lwa is he now a young man you tell me isirwana na ye all of the youth who go to parliament do they get another term they grow nibukura youth is a process by the time when I came to power it was 23 I'm approaching 60 anybody who uses the youth card is an idiot in politics Eh, eh, temuli kadiwa president came at 43 yali minister wa, wa security at what time basically yali minister don't use mbufe kakati kwa oyawukani yawa ni wakateyama hawe ah, oyawukani yawa ni people with disabilities bo bo bo beiranga kubango yaka lecho yimirireko gondi hmm. soka soka tibano kuleba ababa jinga ababa jinga but sponsored eh, you say you want njaka request mbawe is my right don't sham young am young abakadde baveo baleo era mukwano gwa garadi si kyenya ku desonati bano abaganda twesimi abaganda twesimi omuganda yakugamba abakadde bagenda omuganda yakugamba mm, nti omwale omuto mm. agenda nasanga omukazi omukadde mm. namuganda nti mwana wange gwe mukadde gwe vamukuba se kufumisa ebbeere namuganda nti neryange lyaliwo neryange lyaliwo when you say somebody advancing the EOC card is an idiot abakadde bano baluddewo why are they there mm, president msebuni hey. haji chigongo hey. matayo chaligonza hey. baba anti chaligonza yabuza omuko rebeka kadaga chaligonza yabuza omuko hmm. ndi abakadde bonna bayina okuvaawo namuga nti ate sezaala weye muto teyaddamu oyo yadduka yadduka yali ajjawo bakyali gonza bamulese nga kutesa bwabaddajja nadduli ave buli wamu balina okubeera represented hmm. eh. tolaba banadduli bonna balemeddemu eh. Eh. abaana abato banomamaiki hmm. mukola bonna balemeddeyo abaagala okuyingira clinton yalina emyaka ana muetaano ngaavuganya ne makeni wa myaka 75 hmm. nebamubuuza what is your comment on the age difference clinton yagamba the problem is not the age difference between me and Mr. McCain. What the most important issue for the Americans is what each of us has for the development of the, of the United States. Anybody who is playing the, the youth card is an idiot. No, is an idiot. is an idiot because that card is not permanent omuntu aleme kwogera nti tuli bavubuka eh, akati ekyenyanjakati ekyenyanja bwe kigamba mu nyanja nti nze nsinga okudduka babakiteeka ku lukalu nolabyengalabkegenda empumulemu ebituli katonda waliwo beyasanga nga emitwe giweddewo nawumula mu sejjembe nga batuzaala ebaba batuzaala ebabufe obita kusanga ngebinzali biwete onge nyame wete kati abamu bajja kukundi webabatera mu obwongo nebasanga ngobwongo buweddewo abala basanga emitwe giweddewo najjayo nsusuti najjayo fene najjayo obuju nawumulamu <laughs> amaaso somaawo somaawo <laughs> ekisabo kya tamala emirundi kino bakiyita gena crossroads yakiwandiika um, yakiwandiika tamala emirundi abantu obwongo bazalibwa nabwe tebabatiramwa ah, ah. katonda ateeka ku buffe waliwo batalina bwongo nga basanga2gyemyaka esatu giise hmm. pege abiri mukaaga egamba museveni planted seeds of constitutionalism wembasoa museveni age factor omuseveni's age factor kale omuseveni's age fear factor ee eh, bwontuusa waawo nga nsoma mbadde ndabaliil should museveni's age be factor ah wewani should museveni's age be factor Uh, uh, should it be factor or a threat to ugandans in conclusion does museveni's age fact does museveni's age um, factor a threat to the country's, uh, country's stability unlike the civil service where the age factor is very important, it's not the same um, in politics. When U.S. former President Bill Clinton was asked about the age difference between his and John McCain's, Clinton replied that whatever that what matters are the ideas the contenders had for America. In fact, in politics, it's widely believed that leaders become more pragmatic in old age. For example, Yoweri Museveni inside the death warrants of Haji Sebirumbi and Kasim Obra. But he grew in age and experience and he started extending generosity uh, by granting prerogative of mercy uh, to other death row inmates, including Chris Rakasisi and Major Nassur Abdallah. There are numerous examples to illustrate this phenomenon. Let's start with Italy. When the Italian economy was hit by the economic crunch, Professor Napoleon, at the age of 95, was picked to fix the economy. The man who elevated China from a backward state to the second largest economy in the world, uh, Mao Zedong. Eh, Dengue. Ma Ma Mao founder Dengue Zimbabwe Foundation. Uh, was was 82 years of old. Was 82 years old. U.S. President Ronald Reagan ascended to power at the age of 19, at the age of 75 and developed the U.S. military to recover from the Vietnam defeat and back to the superpower status. American military had become soft target for terrorists and they had fled to Lebanon. In Kenya, Mzee Jomo Kenyatta took over power at the age of 76 and is credited uh, with, lying, with laying um, a foundation for the democratic institutions and revamping the economy. In addition, the late Julius Nyerere eh, became the pragmatic in his old age. I strongly doubt whether a young Nyerere would have swallowed, would have allowed multipartism and capitalism. The same applies to Kenneth Kaunda, who conceded a humiliating defeat. In, in Nepal, Following the political upheavals that led to the abolition of the Nepalese kingdom, which lasted for over 300 years, a 95-year-old statesman was picked to restore order in the country. Therefore, what matters in a democratic country is not the age factor in leadership. One, I can ask, what was the intention of the framers of the what was the intention of the framers to impose a 75-year limit in the constitution? My answer is that this is that in Uganda's case, the intention of the framers um, had in mind um, has the, the, the intention that the framers had in mind has drastically changed. Uganda has elaborate structures that can enable citizens to remove a leader if they detect diminishing returns. This is exactly what happens in all the other countries. In Britain, for example, Margaret Thatcher was ex, ex was expended by her party immediately after uh, she started uh, suffering diminishing returns. This was applied to former Prime Minister Tony Blair. He gave way uh, to Gordon Brown. The ANC in South Africa removed Mbeki from power uh, before his term expired and the same is likely to happen to his successor Jacob Zuma because and it uh, happened. And it happened. Be, be, because uh, they do not want a successor to inherit the incumbent's problems. Lastly, the age uh, the age and changing changing of the age limit uh, will help us to delay the succession battle. Remember, the NRM almost split over Mama Mbabazi's claim that he had been anointed to succeed Museveni. If we change this problem, it will create political stability because it would be a left to the president to retire or to seek another term. If we do not safeguard this, we shall plunge the country into unnecessary wrangles and also risk a lame duck president. these letters and politic these letters and political um what? purify uh casts a, a curse for uganda's law and, and, and, okay. of, of the makers okay. yes omulembe guru gonda abesimbe ku bakadde bona bagamba nti gakati eh, eh, tukugamba abakadde bachi tukugamba nti a devil mm. will always find defense in the bible nti gundi onyenya omwenge nti eh, gwe yakola ku mbaga yekaana gali mazzi eh? mm. kakati fe wetukugambira nti eh, eh, bano buli olaba nga omuntu atalina anything to offer <coughs> afuuka banange abasiraamu tebaliimu abakatuki tebaliimu yeyo ataliimu eno kabineti etali musiraamu nomu kuba omusiraamu alimu eh. agamba nti tuliimu aa ah, ah, ah. olwo ye taliimu kakati eh. kakati bano ababbi bakugambatribalisimu eh, biyinza nokuba akakasajja nkamai omutwe gwako kayinza okuba nga kati kekabisasanya ntimukange bano bagamba akulo bayoola obakwate nga bwe yakwata abakapita gundi akula alowooza nti pulezidenti tamanyi nti yakwata omuvu abavubuka abo n'aboogeza bafumya ebyamuabantu banyiiga okuba nti pulezidenti amanyi naye nasirikayenkola ye museveni yakugamba hmm. nti omukazi owekibobo omusuza mbalamube amala kuwunya nawunyira buli muntu yenna bagenda hmm. omukwatako bagenda omukwatako nga ensi ezina amazina kati nokwatako akula ensi ezina tuzina amazina agatta omuntu owange nina ente bagiyita akulo ngisalirawo ennume mba wala wukusuma kakati nkugamba nkugamba mm. nti nti nti gundi nti eh, ababawoza nti bato mm. obuto bwabwe tebijja kubeerawo continuasireobuto bwabwe buli gundi mm. give us an idea ekyokubiri tubamanyi nti bwemunagenda mukuba buli muntu yenna nze munneriko mumba kubyomba mazeewo saagala sente saagala mulimu gwa gavumenti njagala kubalabako nga mudduka oba nga mwekwese mudde ku faamu zammwe mulere abazzukulu naye mumuyiwa ekintu mufudde kakati olaba bwe nawandika ku kadaga hmm. olaba nawandika yiyo paalamenti kadaba wakakatabo nsome wano hmm. nkano kaddi the invisible bakaitaniinvisible force eh, nakawandika ddi 2016 July eh hmm. neka nkulage watufu alika ichifane cha kadaba mm umukuru ndoso umukuru kwa ya gali uvu banga mm umukuru kwa ya genzo buso mamu ngavuli muna magesi eh kakati kakati uchilaba kakati sekuriti ezo tibazo gira kakati eh. sekuriti yeti njitune dogo tabo chikumi chikumi kwa kwa ya tuteko ndo iba jabuku ya katiba jabuga kyogere nyensi ekimanyi kyogere eh. nyensi ekimanyi ewali olanya ewali olanya oba osoma abali kusekretariat bakimanyi Oranya's failed bid for speakership. Mm. Webansoma. Mm. The situation in parliament deteriorated further by the election of the speaker and the deputy speaker. Olanya, on the other hand, generated confidence. He used a nuclear team to undermine Kadaga, pointing out that she uh, could not manage the house because of the nature of its work. He made another blunder by picking only the papers of the speaker. This meant that he was sure of victory. The NRM leadership also blundered by making no effort to stop him from uh, tearing uh, themselves apart. I pointed out uh, that are uh, following the two um, uh, to tear themselves apart undermine uh, their future relationship if both of them bounce back into their respective positions. I gave the example of the finance minister Matia Kasaija, who has uh, simply intervened in the national in, in the national security fund leadership wrangles, where uh, its head Biarugaba was fighting with his deputy Nasali. The action demonstrated that the leadership had lost a faith in Kadaga. The NRM further allowed um, the continuation of the negative articles about Kadaga. Lastly, uh, the eviction uh, was... Um, the election. The election, uh, was laid fueling a more media battles. The president came out and said he was not um, he was not supporting any of the two candidates, but clarifying, but uh, but clarification came <clears throat> on the heels of Kadaga's statement that she had uh, the backing of the president. The president defended his decision by saying that backing any of the two would divide the party, avoid uh, making avoid uh, the mistake Moi made and torn Kanu apart. But the president's clarification affected Olanya more than Kadaga. It was Kadaga who had claimed Museveni's support. The statement indicated that he uh, was neutral, which undermined Olanya's team that was claiming the president's support. Actually, by claiming that she had the backing of the president, whom she was accused uh, to be fighting. She was proving to Museveni, she was provoking Museveni to declare his stand over the matter. His statement uh, collected Kadaga more support. The Ulanya team accused Kadaga of disloyalty when she deviated from the party position. With gloves off, uh, the center could no longer hold. In fact, the country needs independent institutions, not rubber stamp, uh, or not rubber stamp or puppets. The reason and for this is that Ugandans have developed a strong feeling that a group of people have usurped uh, the powers of the president. Therefore, it is not Museveni the president who wants rubber stamp state institutions, but this underjoined government underground this underground uh, the fellowship the fellowship and underground call it akazu is the fellowship within yeah. your eh. fellowship way yeah. it is interesting that Olanya did not uh, learned from the eviction of uh, the Chief Justice, where the Deputy Chief Justice had been acting in capacity, lost to Katurebe um, because Kavuma was a loyalist. The Kadaga team made another good strategy. They changed the NRM election rules without the party leadership realizing. Kadaga's woes were blamed on high independence. In order to demonstrate this, opposition MPs and civil society and the civil societies civil society organizations moved in and each candidate moved in and each candidate including Olanya who was sure that the NRM numbers solicited uh, the support from uh, the opposition making uh, the NRM numerical strength irrelevant. This is why people like Cecilia Ogwal, Maria Matembe and the opposition figures joined the battle. Museveni is not respect public opinion. This is why Olanya lost to Kadaga. In my book, Understanding Mafia Politics, published in 2012, I pointed out uh, that the executive uh, had lost the parliament as far as the people's perception is concerned. I observed that parliament had usurped the powers of the executive. In this parliament, in the driving seat of politics, it is parliament in the driving seat of public affairs. It was parliament that was uh, censoring corrupt government officials, including the powerful ministers. Parliament uh, would handle people perceived to be so close to the president, like the oil debate that shook the government. It is a parliament that seeks accountability from government and questioning human rights records. Parliament even handles wrangles in markets uh, where um, the responsible ministers or local governments uh, authorities have failed. Such issues are under normal circumstances. Such issues are under normal circumstances should not be um, and its responsibility because parliamentary role does not go beyond legislation. However, as a political institution, it must be optimistic, which um, has earned its high public ratings. In the same book, I pointed out that also anti person who believes in mob justice is always more popular than the one who believes in the rule of law. It is blind loyalty at the executive that undermined Edward II's power as speaker. This taught Kadag a big lesson and elevated herself to the attitude of the former boss. mkomao bani yongere wa, wa handling rebel ministers mm. um, thirdly the handling of the rebel MPs and Kadaga more support when she rejected the party resolution to get them out of parliament uh, the party position was that once a member is, is stripped of his party card uh, but they lose their parliamentary seats. Ekadaga, who is a member of the executive committee, has supported these two roles. She did not oppose the resolution, but refused to implement it. as a speaker. The rebel members of parliament and themselves public trust and their popularity soared. They were seen as the voice of uh, seen as the voice of reason in the party, which was being threatened by an internal dictatorship. Kadaga created a chart, a chamber in, in parliament to accommodate them. Her decision was to, was upheld by the Supreme Court and the rebels retained their parliamentary seats. Interestingly, they were all re-elected to parliament in the subsequent elections. The party allowed them back into the ranks and the party constitution is still intact. This means that they owe the party leadership an apology over uh, the risk and of recent the Rebecca, the speaker Rebecca Kadaga found herself in a similar position. Um, that's why they like her. Kadaga was exonerated. Hey. baze ni bininya ah, ah, bakumiyo ogwo kubiri bakumiyo ogwo kubiri eh kana katabo kaddi akatabo kali mu 2012 hey. kadanyo kadanyo bako lulibe tondo manyaba bana bagezi mm, mm, mm. sheche kubo bwamalo kufuna kadi ye nale munajja mu parliament ngavuma bwalaba kutuda kutuseyo ngakomawo ne tonda hey. so chino chabako hey. bachi kona ko ande sheche kubo yama gezi kaina kali bwegati hmm. nti sheche kubo ye kati yazeyo mwenale to help him negotiate with the kabasi eee eh, nti president ya jangamba kabasi ntidekera sechikubo chata alifunye ngaliru dawa NUP eee eh, bada ye kaba agenane milioni chikumi chikumi kati nserekate ye alimugundi indala mbanga miente ya fende mwazi ya lumbye eh, mwazi nserekonte ya tribalistic no nserekonte ya butambi kwe mbugulida nsereka akugamba nti ekyali e libya bani abaafa mm. baana ba gadafi ekyali e, e, iraq bani abaafa mm. it, it speaks e, angirire nti alina obusungu naye nange kyeŋamba afende muhozi kyobulaba kabaka amuvinze kosiyasire hmm. hmm. nti kabaka bamweyambisa twantagonize museveni twantagonize nga bo banonyamu ebyabwe hmm. anti nhiriolize nti ye bwe yadduka basigalawo wano nalabye archbishop wangirikani kyaki ngaakyogera nti wendigwa wendigwa bagamba nga mutesa nti wendigwa woligwa first of all kitegeeza nti wofiridde nange wenfiridde esasi eh. litukwata lumu mm, tewali future mm. si defense eh, eh, tufa fembitu kasite mundu yavuga ne balukyusa wendigwa woligwa nga terinnavuga Eh. wendi kwa wali kwanga tewali mayinja <laughs> bali chusa makanda eh. babu za walugembe James Gondi walugembe unu Francis Francis haven't you fled with Mutesa don't, don't mind me about Mutesa twamula bula nagano kuhulira eh. obote olo kabakazi chiefs were recruited by obote to serve in the central government anti ka nkubuulire mm. nsereko kyayogera goga nti namwandi wa gadafi taliyo kyoga nti ono jena ogundi ono eh, akuba ayagala okuwamba obwajenaniya bumuwa amaanyi galaga kati nga teyagalaga ku gadafi waliwo wano ambasada wa libya mu uganda muhammad lyali sajja ddeni nga lirina olubuto olunene buli weyalabiranga museveni yoeserense I have a message from your brother Gaddafi president yagenda mu Ethiopia okutabaganya abalwana ne Gaddafi Muhammad nga yabaleading Muhammad what I, why are you here but I'm the leader eyawozanga Gaddafi nga tamuva kumumwa nseri kubi yayogera tu nseri kali ku ground ndikati ye yaze kubantu ayina ekibeera mu ajja kugendamu yagenda bobi wine ayagala omufuga bobi wine namulemerera nti yalina experience baga nambozi yamusabako sente bobi wainti gwoli munafu mm. fetuwa sente tujje tukolereyalina amaanyi kubanga buli muntu yenna yamwandala ekinga abemengo baland board bakiwalamemale nebagala okubba ettakali nebakabaka obutambi obutabangawowaliwo kannemu okumalako nenziruka nga mwana mulowala avuma bwatiyes naye hmm. kati mwanya gundi minisita wemengo wa batter trade yali amulese nga ajayimbe mukodomi wange ono mukodomi wange ono ngaayagala yaba tebagaye akakoleyo kyakokulayo <laughs> Mwishawa better trade ya mingu, nefetiru ya jibata linga Mwuzimu jari mbata trade ya mingu Mwuzimu jari mbata trade ya mingu Mwuzimu mbata trade ya mingu Yari yes, sabi yari yes Mkwata mingu angono popi waini Mkwata mingu agenda amula muze A trade ya mingu Nemanya, wanu uzayantunu yeki into wait I look at popi waini, wait Uruna kule nagendo kuba campaign Mkwata mingu minister yoyo Nagendo kuba campaign hmm. Nemba gamba, ntiyabe nari mwikizibu cha mwina Mwina mulinga seddume yente edduka mu lujjanga seggwanga ekookolimye ono n'ebidongo bye kakati mba nvaya omuntu omu nankuba akamu nanga nti gwe mirundi ebyano tojja kubisobola fe twasazeewo dda wena alimu mujjukira bulungi bye mbagamba nti image ebyo byemwogera kati ngaobutambi bwa nambozi nti ffe tolina byujjeyo newandikira ebintu byange why to guide ministry kuba kitegeeza nti akatabo nkabuzi drowingayo once i write hmm. byempandise akatabo kampoloteketinga nti how do you era nerikodinga to go back and listen nti argument yenakoze luli ifa mu changing suva kusimu end to the other hmm. kakati images ezo kambabulire hmm. besiko babadde bakulula mu ttaka asobola okubeera president asobola nga president waawa waliwo omusajja bagenda musajja mu america yali musajja ngaabantu bamwagala nnyo kakati bagenda e japan okukola gundi voluntary work ne babanyumiza kino ekisota yapama mu poti naye bagamba gwe tosobola kufuuka president wa america buli bakutunule balaba poti ku mutwegu kirunda kiva ejjinja ekyamugisa mu palamenti maoyo maoyo agaa nti kirunda buli lwenkutunulyankulaba wetise mwechirule yafuna lita za mufite ebikumi enkumi ezi akole oluguudo ewaabwe era bamafiya nga balwanagana tumusiime alwanagana nerika luhanga bo basigalayo tumukundye aliwono yo strategy tibo baba ekina kibakimyeyo kindi musoka ne bamugoba nti yabbye amayumba ga leero nibamukundi olubakozeseza omusajja bamwitangaani ate tibalina nekibamuwa nti kindi musoka yamutadde kabangali musajja bamwitangani oyo yali akubagana nnyo negundi ne mutabani wa beni mm. kakati lukwago nibamugaa nti omulese avuganya ekibiina lukwago asobola okubeera pulezidenti wa uganda nga bamukwata bukwasi wali wantu wali ah. <laughs> kakati nti sitera nyanzi sitera nyanzi eh. mukubirewo ngaakunamalinga ligalamidde litiriringa enjovu at that time yali talowo talowo kati seera nyanzi nkutera obutezi abagala mulo ne bibaga ekyo tekiriiyo tekiriiyo bagenda ne bakubira kaliyuki kaliyuki ayimba oluyimba ne bamukubira enduulu nenyinira obwajja abantu balina loolo gye bakwagaza this is why nti olwokuba museveni akoze enguudo akoze buli kimu kyonna kakati abavuganya museveni have to sit down nti ebungereza batula ne baga nti omukazi magulet saakyatukubye buli bintu byonna abimaze waddu widdu tony blaire nabaga nti we must be more sacha than sacha herself hmm. tovuma polisi za museveni kuba bonna tewali agenda kwogera ku corruption bonna ababbi be babawa sente bimowa museveni nti nze n'abaana mu upe bajja kulya ekyemisana nenifomu njazibawa hmm. you must be more museveni than museveni yemuserevunaye imagi hmm. nti kakati musajja wammwe ono kwolwo olunaku wa bobi wine buwaini bwe yajja mu kitundu okimanyi nti gundi yeyali eh, leading campaigner ono haji gundi mukodumi wange ono eh, eh, yavudde ekyengera ogenda okuvuganya mpabaali kiyimba hmm. naye kiyimba bamukuba nga kyamaani waabwe anoonya akalu kyamaani wa anoonya akalu nebamuteeka mu landrove abarayot oba yali akoze eki kaakati ebyo nga babijjayo ebifaananyi ayina akalu kaafuna nina katabo kange humu to blame nga beshi iba muwaru la sita bigiri mm. can that be a president of uganda kwee kwee kwee kwee sitade bye tukoze sitade american politics tumulekanya nge mbuzi american politics omulaba american politics ba senator babagala nyo baleta mukalulu neba senator ekibye ekibaliko ti senator oyo agenda n'abeera mu senate ya america emyaka abiri eyawakanyanga abusiers najjanga abawagira nebamugirayo abazungu watoze yowalikoti nti gwe omusajja yagaa nti ŋenda kuwa bannakampala akaveera ne kakulema kati ojja nakutiya bakuweera eki mpozi kati banaddeyo nakutiya era nti kutiya nakugamba nti pasa eyambale kutiya musamize eddala ddala nti bamwyita bamweyana ge omusambo gwe wabamweyana gwambala kutiya gunywa enjaga gunywa ne walaki Eh, ah, ah. eh, eh, kyenkubuulira mm. nti buuza omusamize mm. mutambu ekyogutambulira mukutiya gwe mukutuzi gwa ddiiro gwaba mweyanabamweyana yemukutuzi wa ddiiro ayambala kutiya anywa enjaga alya ne kasasiro kasolo otwa mulalu ekiro eyo bamweyana kutiya eh, yakusamize anti nkubuulidde anti yali ayina kyasaba museveni akutule oyo bamweyana kakati nze mbagamba tulina ekintu kyetuyita mu political science tukiyita gerya marketing hmm. nti before you join politics gerya market yowaserefu come with an image nti mbabazi ye smart man eh, bukenya